大家好，我叫陈如文，那我是叫我们。那今天在这很高兴可以跟大家分享，就是介就是稍微介绍一下六点思考帽这样子，然后分享它在我生活中所发生的改变这样子。那六点思考帽它其实是源自于一个法国心理学家，他叫 Edward de Bono，他是一个思考帽，他讲求就是从不同角度然后去思考同一件事情，然后客观的分析这件事情中做出结论。那我等下会分享一个我生活中的小例子。 这是我去年九月的时候，我到德国进行了一趟独自的旅行，这样子。那为什么会去呢？是因为这个乐团，它是一个呃德国的乐团。那我是先听到这个乐团歌，觉得哎，他们歌很好听，喜欢德文，才去学德文，然后才去德国这样。那这是我呃去德国的动力这样。子。那接下来我就去书局开始搜寻一些资讯，比如说呃我要怎么去啊，我要去几天，那到那边之后我要坐什么交通工具这样。 那我就开始想说，这场旅程是不是如果只是出单纯出去玩的话，那其实没有任何的意义。那我就想说，是不是我比较特别的方式？那我后来就选择用了 Couchsurfing 的方式，我就是找每在每个城市找不同的沙发组，然后去住下下。那我估计去二十一天，那我就是二十一天都就找到大概十七个沙发组这样子。那这个时候问题就浮现了。 说，呃，会不会到那边发现，哎，我联络不到沙发，因为毕竟我那个，我或者说可能沙发转换一些状况，或者说我迷路了，就开始产生一些就是，哎，呃，问题，有一些隐忧啊，问题啊，比较负面性思考。那这个时候，我之后就开始，呃，想一些比较正正面的方法，就是我虽然在每个城市都找到沙发住，可是我还是到找了当地的那个，跑跑 h o s e h o l 样，那万一我迷路，我就可以去他住。 那最后就是经过一些规划什么的，我就有顺利去到德国，然后去那边玩这样。那这是我一个小小就是关于规划出游的那个故事这样。那其实刚刚那我已经把就你是头脑概念讲完了，对。那它其实用概念是我从六个角度去思考事情这样子。那第一个第一个角度就是白色帽子。那我刚刚讲到嘛，我们接触到事情先就接触到资讯，所以我就去书局找资讯。那这是事实跟数据，这是第一帽。子。 那第二顶帽子的话就是红色的帽子，它代表的是热情。然后就是热情，当呢，就是情绪跟感觉，它是支持你前进的力量。所以当我们戴上红色帽子的时候，就是你可以自由自在把你想要讲的事情讲出来这样。然后第三顶思考帽的话就是黑色的部分，就像我刚刚讲到说，哎，我们在就是事情有好有坏，所以一定会有负面部分，然后我们就是做一些负面的检定跟。评 这样，那它是有逻辑的铺垫，它是要合乎常理的这样，那也可以去协助你去演演示一些事情。那接下来是红色帽，因为我们刚才讲有好有坏，那黄色帽就是比较积极的作为这样，他会去，我会戴上黄色帽子的时候，我会去寻寻求一些比较有建设性的做法，像比如说我去找他什么样子。然后接下来就是绿色绿色帽。 那戴上绿色帽子之后，就是比较创意性的思考。因为像我刚刚讲到说，一般去旅行就是住民宿啊、饭店啊，可是我改变方式，我用那个 h o s e r i n g 的方式去找沙发主讲，那就是创意、创意与巧思。那最后会有蓝色帽子，因为刚刚像刚刚看到那种飞机的图片，它就是一种控制跟指挥感觉，你要控制你的思考，所以它通常就是哎，你在思考一开始或结尾的时候这子。 那这个帽子的话，就是帮助我们从不同的角度去看不同、看同一件事情，然后做出结论。那为什么需要这个帽子？因为我们思考就是跟这个星座一样，它是混乱的。因为我们一下要想 A，一下要想 B，然后同时想这么多事情，就会哎，就变成搅拌式的思考这样。子。所以我们才需要戴帽子，然后来帮我们就是呃把思考做切割。那它的诉求就是我们从。 一次只思考一件事情，然后我们换六顶帽子之后，我们就会变多方思考，然后最后做一个整合，就会变成全面性的思考这样。那我再来一个奈之前，我也用了这个六顶思考帽方式去想一下，哎，一个奈这个东西对我来说，呃，改变像一个奈，它来它我有的资讯就是五分钟，然后十五秒，然后二十张 PPT。那对我的感觉，红色帽子感觉那就是，哎，它对我来说是一个创新的挑战，因为我之前没有用过这种分享方式。 然后负面思考就是它对我来说是一个限制，因为只有五分钟。那我以前介绍它，它是两个小时。然后而且我面对的族群是比较就是多元的。然后黄色的话，我就会说，哎，对我是一个新的挑战，而且是一个里程碑。然后再来绿色帽子的话，是我原本是教课的形式变成分享，是。那最后就是在这边要送给大家我以前的水墨画，就是呃做出一个改变，你想要看到它在世界上的话，这样子。那就是。 嗯，希望今天在这很短的五分钟，然后可以让大家就是这个东西，如果再可以再让大家在生活中有一点小小的启发，这样，谢谢。